wannan za su rage maka ko za su rage miki yawan fushi dalilin shi abin da yasa zikiri ake kallo yana kawar da yawan fushi Allah yana cewa ala bi la tadma inal qulub madalla da ambatan Allah zukata sukan samu nutsuwa ashe idan kana yawaita zikiri zuciyarka za ta samu nutsuwa to wannan shine ya shawarar zan baka da kuma addu'o'i wanda na karanta kamar la hawla wala quwata kamar la ilaha illallah ka lezamce su domin wani mutum a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama sun yi hada da wani mutum a gaban manzo Allah sai annabi ya ce mishi kaga lokacin da kai hushin nan da kake tsaye inda zama kai da ba ku bata ba amma da kake tsaye yake tsaye yana sawa kana sawa to shaidan sai ya ƙara iza wuta sai ka kai mishi bugu shi ba kai ba amma da lokacin da kake tsaye annabi ce bai da zama kai to shi wancan ba zai sunkuyo ba ya buge ka tafiya tsaye A kaga akwai abin da yake maganin fushi kai tsaye daga annabi sallallahu alaihi wasallam Allah mana muwafika Allah ba mu dacewa ya ƙara tambaya ce malam in mutum zai shiga ban ɗaki wata addu'a ce zai yi idan mutum zai shiga ban ɗaki akwai addu'a ta shiga ban ɗaki wanda yake an rawaito ta daga annabi sallallahu alaihi wasallam idan ka zo ka ce a uzi duka minal kubisi wal kaba'is wannan ita ce addu'a ta shiga ban ɗaki in ka zo za ka shiga za ka shiga ne da kawar hagun in za ka huta za ka huta da kawar dama wajen huta sai ka ce gufura naka amma wajen shiga bismillah اللهم اني اعوذ bika من الخبث والكبائر wannan yana daga cikin katanga daga shaitan saboda ana so kowane abu mutum ya zamtu yin addu'o'i wanda suka zo daga Annabi sallallahu alaihi wasallam sai su ba maganin dukkan matsala dukkan musiba dukkan wani abu wanda zai dame ka idan ka dawama a bisa karantarwar annabi to insha Allah za ka rabu da dukkan wata musiba irin wata take damun mutane saboda samun katanguwa daga addu'o'i na annabi har wajen kwanci har wajen tashi har wajen tafiya har wajen zuwa gida har wajen zuwa kasuwa duka akwai addu'o'i annabi sallallahu alaihi wasallam duk ya karantar da mu to saboda haka idan ka zo wannan addu'a ita ce kamata ka yi insha Allah wallahu alam yace malam in wasu za su shiga masallaci sai in ji suna karanta wata aya daga cikin alkur'ani mai girma to yin hakan ba shi da laifi to lalle kan kamar yadda mai tambaya yake tambaya haka ne akwai wanda in sun zo shiga masallaci za ka ji suna cewa wa annal masajida lillahi fala da Oma allahi ahada ko ka zo ka tarra an rubuta ta a kohar masallaci ko kuma an shiga a masallaci a wajen alƙibla wajen inda limami yake tsayawa an rubuta wa annal masajida lillahi fala da uma allahi ahada to wannan gaskiya yana daga cikin kuskure bai dace ba in ka zo za ka shiga masallaci ka karanta wannan aya abin da sa ita dukkan ibada ana ciro ta ne daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam ba ma iya karawa ba ma iya ragewa yanda annabi ya ce a yi haka ne daidai domin karanta ayar Allah ba laifi ba ne ba ka karanta ayar Allah bai zallahi ba alqur'ani babu laifi a karanta shi to amma muhallin inda ka zo ka karanta annabi bai ce ba karanta ta anan saboda akwai abin da annabi ya ce a karanta tunda annabi bai ce ba in za ka shiga masallaci ka ce wa annal masajida lillahi fala da uma allahi ahadan tunda annabi bai ce ba ai haka to in kai haka kai kuskure tunda akwai abin da annabi ya ce a faɗa in za a shiga masallaci to sai kai abin da annabi ya faɗa domin kuma dukkan shirye na duniya dukkan shirya ta duniya ana gano ta ne daga annabi sallallahu alaihi wasallam daga Allah ko daga manzo Allah ko daga sahabbai ta nan ne muke gane addini abinda Allah wadi alqur'ani kenan abinda manzo Allah wadi hadisi kenan da alqur'ani abinda sahabbai suka wadi shine fikihu nuna mana waɗansu ma'anoni na aya ko ma'anoni na hadisi kaga wanda ya zan fiqh kenan hudu ma masala daga cikin masayin? shi yasa ash-shadibi yake cewa al-ilmu qala ƙalar rasulu ƙalar sahabatu kullu da ulumi suwar qur'anu mustajilatun illa al-hadisa wa illa al-fiqh fi ad yace ai ba komai bane ilimi qala ƙalar qala rasulu abin da Allah ya ce abin da manzo Allah ya ce abin da Allah ya ce shine alqur'ani abin da manzo Allah ya ce shine hadisi fassara alqur'ani qala sahabatu kuma abin da sahabbai suka faɗa ash-shaqib yace wannan shi ake ta ilimi yace kullul ulumi suwal qur'anu mustajlatun yace dukkan ilimi in dai ba cikin alqur'ani ba da aka ciro shi wannan ban kaura ne da shashanci da ɓata lokaci duk wani ilimi da za ka shi in dai ba alkur'ani bane ba ka bata kanka lokaci a aikin baza ce illar hadisa sai dai hadisi wa illar fikya sai dai fikin fikin a cikin addinin Allah to saboda haka shi annabi bai ce ba idan ka zo ƙoro masallaci ka ce wa annal masajida da fala ta da umar Allah ahada wannan aya ce mai cin gashin kanta a cikin suratul jinni kuma mun faɗa babu laifi karanta alkur'ani amma nan ba muhallin shi bane ba ko a tara akwai yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ajiye muhallin shi bari mu yi wa mai sauraro misali da mutane su iya ganewa addini yanda annabi ya zo da shi haka nan ne ake tafiyarwa da shi shine daidai yanzu misali idan ka zo za ka yi sallar juma'a yanzu ga ta juma'a ce za ka zo nan da yan awanni kaɗan sai ka zo za ka yi sallar juma'a da aka yi kabbara kawai limami sai karanta tahiya da ya zo gurin zama sai karanta fatiha sai sallama duk musulmin da yake duniya zai ce wannan wata irin sallah ce yaya za a yi ka karanta fatiha a gurin inda ake tahiya ka karanta tahiya a gurin inda ake fatiha in aka tambaye ka ce shin yanzu fatiha ba ta da kyau sai ka ce fatiha tana da kyau amma da aka karanta ta a zamne ba ai daidai ba idan mu ce ba to oh, shin malam wai ita tahiyya ba ta da kyau sai ka ce tahiyya tana da kyau amma ba a ce ba a karanta tahiyya tsaye in aka ce a ka ce a ga yanda Allah ya ce ga yanda Annabi ya ce to saboda haka abin da yake da kyau akwai addu'a ta shiga masallaci menene addu'a ta shiga masallaci wadda Annabi ya faɗa Annabi ya ce idan ka zo kofar masallaci za ka shiga da kafar dama za ka ce a uzi billahi azim wa bi wajhi karim wa sultanihi al-qadim min ash-shaytanir bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah allahumma aftah li abwaab kaga wannan addu'a addu'a ce ta sauka addu'a ce bisa sauka in dai addini ya dame ka in dai addini ya dame ka wallahi idan ka je gidan malami wannan addu'ar a sati guda ɗaya ka iya ta komin daƙiƙancin ka a wata za ka iya ta tunda akwai abu masu wahala za ga mutane su iya shi to saboda haka wannan shi ne kamata ka je ka samu wani malami ya koya ma insha Allah in baka iya ba in kuma ka iya sai ka ci gaba da yi wallahu a'lam ya ce malam na je wani mutum yana zagin gemu da hijabi yana cewa wasu matan masu hijabi sun yi ma marasa hijabin banna ya ce wai hijabi malam kabar banza mhm. to malam irin wannan maganar menene matsayinta a musulunci wallahi malam musa wannan magana akwai hatsari kwarai da